हेलो अब खुद ही था बना रूम का ना तू बना ओ भाई रूम नहीं है मेरे पास हाँ चैलेंज है चैलेंज यार मैं बनाता हूँ रूम तुम्हारी करते हैं So I guess now what we do is on big screen like everybody can see what it's all about. I don't be fronting and still acting with me. It's all real. It's your boy. Yeah, yeah. Yeah, yeah. up on you like a jansi देता asrat manfi Tujh mein dar hai I can sense it Left you bloody just immenses Fuck around till you come to your senses My future or to past tenses La jawab you do not have the answers Tum jaise Afghanistan mein Americans Ek call pe daku marega daka रब लैब kya hukam hai mere आका Gangland chote mera share proper इधर din dehaade ho jata hai chaka Wo हाथ kaate phir bhi hum खिला rahe दूध आस्तीन के सांप को पिला रहे Who the fuck told you I was offended मैं तो चिल और ये बीट्स पे चिल्ला रहे फकिंग विजनरी बेटा मुझे विजन आ रहे मेरी कोशिश है कि कोई भी लड़का पीछे ना रहे युवा पुसी तेरे ख्वाबों में चिचड़े आ रहे मैंने मिलियन मारे तो ये मुझे मुंह चढ़ा रहे इनके मुंह में दे दोने वाला कोई भूखा ना रहे गला किसी प्यासे पुसी इसका सूखा ना रहे किसी अरे गहरे को कोई गलत फहमी ना रहे ये वो कैरेक्टर है जो कहानी में ही ना रहे आई टी यू एस की टोपी उसके सर पे ना रहे हम गहराई है और ये मैं है सिर्फ किनारे हम गहराई है बेटा कोई दस साल से मैंने लिखे सिर्फ रियल लाइफ हाथ से आज से मेरे में गुरूर नहीं लेकिन आज आजकल ऑफ रहता मूड भी रैप गेम का आतिफ लेट पहुंचे शूट पे लोने सुने मेरे गाने करे उसकी स्क्रूटनी आई स्क्रू अकेले तेरे हुड में हाई नाज है ये सारे आएंगे ना झुंड में मैं लड़ूं अपने आप से call there win win countdown start तेरा करियर के दिन गिन मेकेने के रेन ऑन यू लोखंड वाला रिम जिम मैंने खोली इनकी आंखें जैसे खुल जा सिम सिम दे डोंट फक विद यू जैसे तुझे एसटीडी तेरी कोई वेव नहीं है बेटा you are an MP3 Pull up on you like agency. Sit down, cuz the thing gets bumpy. تأثيرات منفي If a motherfucker gets too comfy Pull up on you like agency जो बचा कोई शक छोटे कम सी ते तأثيرات منفي Pull up on you like a Shelby ये मथा गरम जैसे ब्लाइंडर वो साली मांगती है फ्रेंडी पर मैं डेविल तो है प्राड़ा मेरे माइंड पर टाइम्स अप तेरा टाइम मेरा नाउ नाउ कम वक्त कम वक्त लगा तेरा काउंट डाउन कल तक बंजर पड़ा था ये साउंड क्लाउड आजकल ग्रैम मॉडल्स मांगती हैं Doubt out, doubt out इनके दिए इन्हें मोड़ के Bow down, I'm the king of the whole ship आऊं जाऊं round town with the dope shit करते थे याऊं याऊं अब नहीं वो बोलते करता रहे ground pound बचते हैं चौक पे दम लगा ounce ounce तभी तो भी toxic baby तेरी toxic hick with a hickey give me a blast on that sticky icky icky it's a sticky situation तो ये खबरी है बकचोद छाप real बात दबरी है it's a joke to them hip hop pick it right fame हीरा पर वो क्लाउड पड़ी लकड़ी या निभाया जो फर्ज हमने वो तेरा हक नहीं है फैंस को यकीन हमें भी कुछ हक नहीं है प्यार के गैसोलीन आग तो फिर लगनी है होंगे आर पार यू नो ये लौंडे खतरी है मेरा काम मारने का तूने यानी ठगनी है लौंडे मेरे भंग वाला ग्लास तेरे यखनी है अपने को ढंग ना लिहाज तुम जेपड़ी में pitch I am done taking shots देना फक नहीं है ये जो वो खड़े इशारे पे मैं रेड लाइट वो रो पड़े बेचारे देगा लेस लाइफ हम जो चले सहारे ना थे लेफ्ट राइट तुम सो रहे थे सारे बने वो माइंड अब खास कुछ ना बोले आगे किसी के बस घास फूके बॉय तेरा इजी है अब नया हेड उसी के क्या है फीसेबल अब जो मांगे चौड़े में वो सोची ना थी फीसे कल जब हसल असल भूले कैसे पीते कल मैं डबल ट्रबल मुझे ना तू रीजन दे दरअसल हम सो बिजी मेरा सीन देख शॉट्स लेते लौटे जो मुझ तक पहुंचाते मीन पेज सीन डैट लाले मेरा सीन डैट लीन बैक छोटे शबल लीन बैक पेड़ो एक से खेले पूरी टीम टैग तुझसे ज्यादा मशहूर हाई जोन का पीन back Pull up on you like agency Sit down cause the thing gets bumpy Teta asrat manfi If a motherfucker gets too comfy Pull up on you like agency जो बचा koi shak chute kam si Teta asrat manfi If a motherfucker tryna get funky Tujh mein dar hai I can sense it Sadi baithak ये wag boys cancer